بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah saya baru mengenal sunnah, begitu juga suami. Apa yang harus saya dan suami lakukan? Karena dulu kita sempat pacaran. Maksudnya amalan apa Ustaz? Saya sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suaminya. Sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suami mereka maksudnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Karena jujur saya juga takut berada di posisi teman-teman yang punya suami tidak baik. karena hampir empat tahun menikah suami saya alhamdulillah baik Masya Allah Masya Allah Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair buat yang kemanten baru kemanten lama semuanya gulu amin amin antum didoakan bengong dong gitu antum bilang amin susah banget nah ini pertanyaan yang bagus sekali karena banyak di antara kita yang menikah dengan pacaran. Dia nggak tahu dengan hukum. Dia jauh dengan agama Allah. Ketika dia sudah menikah, terkadang orang itu tidak pernah bertobat atas dosa yang dia lakukan. Karena dia merasa nggak masalah. Maka ingat dulu itu dosa. Dan bagaimana kita menghadapi dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Kita menyesali perbuatan kita. Kita berusaha nggak perlu cerita-cerita, oh dulu waktu pacaran kita nih itu nggak perlu. Udah ditutup tutup Beristighfar kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan curhatan para istri. Ibu-ibu, ibu-ibu ingat ya, jangan suka menyebarkan aib suaminya. Kecuali untuk minta pendapat. Kita ini ada masalah. Pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita melaporkan suaminya. Boleh kita curhat Rasul suami itu kayak gini sekarang nih kalau curhat sama siapa sama orang yang alim umumnya kita punya teman kita lihat dia lebih berilmu dari kita mau ngomong sama ustadz malu tapi ngomonglah sama seorang yang lebih berilmu, yang tadi dikatakan yang rumah tangganya Alhamdulillah, harmonis. Mungkin dia bisa memberikan solusi-solusi. Maka berusahalah kalau mendengarkan curhatan seperti itu, jangan mengompori karena kalau ada orang curhat ya udah kok masih banyak lelaki lain udah gugat cerai aja nah ini bahaya yang seperti itu maka carilah tempat curhat yang baik jangan curhat di Facebook jangan curhat di status Na'udzubillah jangan tapi curhatlah kepada orang yang benar-benar memahami agama Allah Swt. wa taala ini. Wallahu a'lam Nah.